Привет! С вами я. И сегодня я веду свой влог в необычном месте. На собачьей площадке. Это наш монтажер Леша. Это наш звукоператор Анна. Как тебя там? Кошка какая-то. А это наш Таби Баби или как тебя там? Таби. Это наша Куба. Куба. Скажи, что такое. Там у нас Татошка, Бесс, Ричард и две мамы. Сегодня мы посмотрим на... А Татошку. А, а Бесси. Да, я и говорю. Да завидите, Оба. Я тоже видел, его видели, всех видели. Знаете, как хочется? Чего? Значит, это у нас историческое место. Значит, здесь убили мистера Бен Бернса. А говорили, что на этой площадке никогда никого не убивают. Да. А сейчас мы вам покажем каштаны. Нет, мы не будем смотреть на эти какашки собачьи. А сейчас мы посмотрим на миску. Да, место там а до а хера. лопатой закопа, закапывали расширенные трупы мистера Бернса. Видите, тут Мишка. А здесь лежит мистер Бернс. И здесь он лежит. И здесь он лежит. И он на его могилку пришла улитка. Да. Полная причем. Жирная. Да. Прям как Куба. Да, давайте убьем. Ой, блядь, Прям Куба. как ты, Надя. Давайте убьем улиту. Я с ним полностью. Ладно. Э, это же Куба, Куба, Куба, Куба, Куба. Куба, А у меня шнурки разлетались, у меня шнурки разлетались. Это еще чипсы? Нет? На. Твоя бачка. Спасибо. Спасибо, давай, надо. Ну что, будем дальше снимать? Давай, проводи экскурсию. Так, ну, знаете, еще давайте я вам тут проведу ознакомительную экскурсию. Сюда, сюда. Сиди, сиди. А сейчас э, музыкальное исполнение. Ой, Леха, Леха, Леха, не тебя так плохо. Это говорит сейчас Ульяна нам. Значит так, смотрите, это забор, это забор, дверь забор. Да короче, тут везде забор собаки, как в тюрьме. Газ собачки, идем. Земля под ногами и все. Сейчас мы вам покажем собачью порнуху. Витя, ты <laughs> Монтажер Леша! Идите монтажируйте. А ему пока еще нечего монтажировать. Ричард! Ричард! землю Леха. Вандалы! Вандалы! Аня Бордова, Витя Голубенко из нашего класса. Всем хай!